ukiuzila chukuchuku ukitotoa huku na huku, ukiuzila chukuchuku uliwa huku na huku. Mama wazimu wangu ukinipanda tangu tangu, kichaa changu kikinipanda hata dira Wazimu wangu ukinipanda hata nguo kichaa changu kikinipanda hata dira We mama ana mwaga rasi, ana mwaga rasi, niye na mwaga rasi, Zaya na mwaga rasi, ama Angalia anamwaga rasi, anamwaga rasi akimwaga hata mjua nani, anamwaga rasi akimwaga hata mjua nani. Mama anamwaga rasi, tena anamwaga rasi, nini anamwaga rasi, mama anamwaga rasi, mashamsha mashamsha mashamsha mashamsha mashamsha mashamsha mashamsha mashamsha mashamsha, huyo mama anamwaga Divue mone, divue sivue, divue mone, divue sivue, divue mone. Baba na mwagarazi, ana mwagarazi nikimwaga nikimwaga hata nijua nani. Ana mwagarazi nikimwaga hata nijua nani. Ana mwagarazi nikimwaga hata nijua nani. Ana mwagarazi nikimwaga hata nijua nani. がチェーンが。